要人工。 加えます。ニンニク少なめで。 그건 아니었다. 还有。 ありがとうございます。 はいどうもいっしゃ